创造营四可谓是精彩十足，青春活力的少年选手，幽默搞笑的导师，给观众带来了一场视觉盛宴。发起人团成员周深不愧是小编最喜欢的明星，一开口就是经典，活跃现场气氛，转移话题，精确点评，样样都是值得观看的。节目组请了周深，绝对是赚大了，一人干了多份工作。周深一首自己按门铃，自己听。 唱的人头皮发麻，嗓音慵懒空灵，高音低音自由拿捏，仿佛是在控制音响。下面的学员真的是有耳福了，小编真的很羡慕。但是这些人竟然还起哄，希望周深再唱一首。周深也是很搞笑的，直接会对再来一首，你来，真的不愧是对人小能手，在哪里也不忘对人。 现场气氛瞬间被调动起来了。面对曾经的国家一级跳远运动员，如今的创造营学员陈俊杰，当他说出自己最好的跳远成绩是七米四的时候，看把我们发起团成员周深给震惊的。现场还算起有几个他才会有这么远。最令人印象深刻的一个画面，宁静姐姐在看完林墨和易涵的唱跳表演之后。 指出了林墨的缺点，称他看上去很蛮成熟的，只不过没有其他人长得那样漂亮。面对宁静的真性情，周深立马出来打圆场，称林墨长得比较有个性。很简单的一句话，既化解了林墨的尴尬，也解释了宁静的看法，一举两得。周深今年的导师之旅虽然才刚刚开始，但是小编已经感受到了周老师能力的扎实和过硬。 点评的严厉和温柔了。周深在每一组学员表演的时候，不是手里拿着笔在纸上写写，就是两个眼睛直勾勾地盯着舞台。无论是在尴尬的表演，还是令人震惊的表演，都是一贯的作风。当有学员家试唱了林俊杰《曹操》，全程就是跑调，但是周深并没有很直白地告诉学员，而是换了一种方式。 用唱歌和跳舞之间的关系告诉学员问题所在，把唱歌当成了跳舞来对待，但是唱歌是需要自由度的，并且现场唱了几句《曹操》，让人期待什么时候可以唱完整版本的呢？其实周深在这里面也是贡献了大量的表情包，每一个镜头都是很经典的，震惊的周深、专注的周深和捧场的周深，在这个节目中。 周深也是发挥了自己的语言天分，节目组的同声传译出现了问题，周深还在为身边的人解释，真的是太暖了啊！看完这个节目，就已经深深的被周深的人格魅力给折服了，既能调动现场气氛，又能使点评时的场面不至于太尴尬，最重要的就是可以听到周深的现场教学，认真观看和记录每一个学员的表现。 专业的点评，但又充满幽默感，这样的周老师怎么不让人喜欢呢？周深一人可以干多份工作，不仅可以 Q 流程、活跃现场气氛、接话和原话，还可以现场教学、专业点评。其实，在之前的歌曲合作中，周深就是干着多份工作：和声、气腔和 rap。看来这个传统是一直延续到综艺节目中去了。不错啊，继续保持。 周深在《创造营》的表现绝对是最值得观看的，虽然只有一点点，但是每一个播出来的镜头都是在用心做着这份工作。希望周深对待工作的严谨和仔细可以熏陶到我们每一个人。你对周深在《创造营》里的表现有什么看法呢？对了，也别忘了订阅我的频道哦。我们下。